Анна, Николай, Василий, Федор, 77, 253, Борис, Ульяна, Константин, Василий, Ольга, Елена, Дмитрий. Николай, Василий, Федор. Анна, Николай, Василий, Федор. 77, 253. Борис, Ульяна, Константин, Василий, Ольга, Елена, Дмитрий. 40, 68.